Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jawa Setiano Di sini jenis media pembelajaran berteknologi digital Itu ada banyak macamnya atau jenis-jenisnya Nanti Bapak Ibu bisa mempelajarinya Suatu perkembangan teknologi itu kalau menurut pandangan dari saya itu tidak perlu dilawan atau dihindari karena apa? karena kita di masa pada saat ini itu mau tidak mau juga uh, akan berhadapan jadi kalau misalkan teknologi tersebut dihindari itu kita yang akan uh, repot atau uh, kurang paham dengan teknologi tersebut ya kalau menurut saya itu diikuti saja semampunya eh, syukur-syukur uh, bisa uh, lebih luas wawasannya itu dengan adanya teknologi tersebut uh, ini juga tercipta atau sudah terbentuk adanya buku sekolah elektronik di sini uh, kita tidak perlu lagi mau mengeluarkan biaya banyak untuk membeli buku atau mencetaknya kita bisa belajar dari BSE buku sekolah elektronik yang ada uh, tugas kita adalah memberikan respon, respon balik pada teknologi tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sarana yang sarana belajar yang efisien. Selanjutnya adalah menganalisis tipe pemanfaatan media pembelajaran digital. Itu dianalisis tipenya. Kemudian menjelaskan karakter atau sifat beberapa macam media pembelajaran digital. Di sini ciri utama kegiatan pembelajarannya adalah interaksi, yaitu peserta didik dan lingkungan belajarnya, baik itu dengan guru, temannya, alat, media, dan sumber belajar yang lain misalkan sumber belajar dari Eh, buku, lingkungan, dan sebagainya. Dan demikian tidak tak proses pembelajaran, hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu komunikasi antara oh guru dan siswa, siswa dan lingkungan, dan guru dengan lingkungan pesan dari sumber pesan ke penerima pesan itu ya jadi ada hubungan timbal balik misalkan send sender itu kirim mengirim jadi pengkodean ke pesan tersebut dikirim ke media media kemudian receiver itu pe penerima yaitu kemudian responden responden setelah itu hit lagi ke sender ya itu seterusnya misalkan ini media itu noise noise artinya oh tidak fisik ya tidak fisik kalau misalkan suara ada noise nya itu suaranya fisik dalam pembelajaran pada kesempatan eh, kesempatan ini mungkin pada oh, saat sekarang itu siswa tidak hanya menerima pembelajaran saja tapi mereka juga bisa menyampaikan pesan baik pada uh, gurunya maupun pada teman siswa yang lain jadi ada hubungan timbal balik antar siswa guru dan siswa dengan siswa jadi mereka tidak uh, semata-mata menjadi objek ya atau perhatian dari guru tetapi mereka juga uh, bisa untuk uh, berkomunikasi dengan guru dan temannya Selanjutnya adalah macam-macam belajar. Di sini belajar informasi faktual, eh, contohnya nama orang, kemudian tempat, kemudian tanggal. Jadi ini belajar informasi faktual. Kemudian selanjutnya belajar pengenalan visual visual atau yang berhubungan dengan visual itu uh, mata kita ya untuk mengamati bentuk untuk mengamati gerak dan lain sebagainya kemudian belajar konsep atau prinsip dan aturan contohnya uh, rumus matematika atau hukum sosial kemudian belajar prosedur yang termasuk di sini adalah membuat tes kemudian membongkar pasang pesawat radio kemudian menyusun rencana kegiatan ini masuk dalam prosedur kemudian selanjutnya belajar menyaksikan keterampilan atau persepsi gerak di sini adalah teknologi lompat tinggi kemudian menendang bola selanjutnya adalah belajar mengembangkan sikap atau opini dan motivasi menghargai karya tulis menolong sesama nah ini di oh, sangat penting sekali untuk menumbuhkan karakter anak didik kita oh, menolong sesama jangan mengharapkan keseimbangan baik itu kemudian terdorong hidup sehat mereka akan mempunyai dorongan untuk hidup sehat teknologi digital sudah tidak asing lagi bagi uh, siswa-siswi kita uh, mereka sudah terbiasa dengan teknologi tersebut atau digital natif ya hal ini merupakan sesuatu yang wajar karena setiap generasi oh, setiap generasi itu akan mengalami perubahan zaman atau sesuai zamannya contoh misalkan zaman saya dengan bapak ibu semuanya juga mungkin berbeda oh. Dengan memperhatikan gambar berikut Bapak Ibu bisa berada pada generasi yang mana ada pada generasi yang mana tantangan get milenial dan get Z itu yang pertama generasi alpha kemudian generasi Z abad 7 sampai 21 itu generasi Z kemudian selanjutnya generasi kemudian yang selanjutnya adalah generasi X atau generasi X kemudian selanjutnya baby bombers kemudian selanjutnya Builders itu umur 71 tahun ke atas atau pengembang ya builders kalau misalkan diamati siswa-siswi kita itu lebih menyukai cara belajar dalam potongan atau bongkahan segebyung artinya maksudnya secara global contoh misalkan oh, mereka mempelajari apa oh, durian itu so, hanya misalkan buahnya dulu kemudian daunnya jadi bisa di apa bagi-bagi menurut Eh, menjadi kecil-kecil kalau misalkan contoh baca artikel itu artikel yang disukai adalah yang singkat padat dengan fokus tujuan tertentu itu tidak terlalu melebar seperti koran ya kalau misalkan koran itu di tajuk koran sana atau di iklan itu ada iklan kecil itu semuanya tentang hell itu sudah tugasnya pointer atau pengembang mesin pembelajaran sebagai oh, untuk mempermudahkan dalam belajar oh, media pembelajaran atau pemanfaatan media pembelajaran berteknologi digital itu ada uh, ruang lingkupnya ini sudah ada kemudian sumber belajar dan media pembelajaran memiliki berbagai macam keragaman sehingga guru-guru perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber belajar yang ada itu harus dipahami uh, medianya Klasifikasi sumber belajar itu terdiri dari pesan, kemudian alat atau teknologi, kemudian orang, bahan, teknik, dan metode, kemudian lingkungan atau latar. Sumber-sumber belajar itu tidak ter tidak terfokus pada hanya media digital saja eh, lingkungan fisik dan lingkungan sosial pun dapat dimanfaatkan untuk eh, sumber belajar bagi putra putri kita eh, lingkungan fisik itu contohnya alam ya itu bisa dimanfaatkannya kemudian lingkungan sosial yaitu masyarakat sekitar itu bisa di uh, dijadikan sumber belajar atau diambil potensinya eh, sehingga dalam belajar anak tersebut atau siswa-siswa kita itu lebih bermakna itu tidak terpaku pada eh, media digital saja selanjutnya adalah jenis media pembelajaran berteknologi digital di sini tren teknologi digital dalam pendidikan yang kini memengaruhi pembelajaran siswa menurut Forbes adalah AR ya kemudian FR selanjutnya adalah smart boots kemudian selanjutnya kecerdasan buatan nah ini manusia bisa di uh, bisa membuat robot tetapi manusia uh, bisa di dikalahkan oleh robot tersebut padahal yang menciptakan robot adalah manusia itu adalah kecerdasan buatan kemudian selanjutnya personalisasi belajar personal ya individu itu cara belajarnya kemudian gamifikasi uh, itu saja yang dapat saya sampaikan uh, kurang lebihnya mohon maaf syahri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh